よっしゃいくせ描く未来の光どんな輝きなのか伸ばす手には何かが 高める日が来るのかまっすぐ進もう恐れずに願い全てを束にして見上げればいつだって一人じゃない情熱絆勇気 仕掛けて世界を変える何か強く息吹く何かちっぽけかもしれないだけど信じて夢を羽ばたいて背負い教えることで 自分の力に変わるついてこれるのならば背中で見守ろう答えるためにはどうすればいい症状 あるがままの きな人へ届け思いを抱きしめ続けるありがとうこの もどんな時もみんなのため you ありがとうございました Thank you サイパン埼玉ありがとうスーパーアリーナ最高ありがとうございましたスーパーアリーナ最高ありがとうありがとうバイバイバイバイありがとう